nào má Amen. Ya Yasun kejam Sening sing memodal Dombalingi berperang Soal gaya tiang sing kalah Strategi cepat sasaran mengenal kadek Rasa tiga apa kanya kencang. Dan ya jeneng nagakin galang. Dong rana ya jadi musuh. Niki gendeng lagu Bali rock and roll ngayo bat busuk.